¿Qué ha pasado? Me eh, han entrado al banco y cuando han salido, bueno, la gente no les ha dicho nada, pero cuando han salido están volviendo, estaban aquí todos estos, no les ha dejado cruzar. Han dicho, no, pues hay en la pared, vamos identificar, tal. ¡Ey! ¿Y no llamado ya algún lado? No, yo no yo llamo también. No, no, tiene alguna? Thank you.